Доброго дня, вас вітає компанія LuxWash. Зараз ми знаходимося в місті Пустомети. Е, тут будується чотирьохпостовий миючий комплекс. Також буде виконано комплекс е, шиномонтажного обладнання, е, можливо, заправка кондиціонерів і заміна масла. Ну, це про це трошки пізніше. Коли ми це запустимо, ми відзнімемо вам хороший гарний відеоролик і все продемонструємо і покажемо. Зараз відеоролик буде не про це. Хотів би вам показати технічну кімнату, яку ми збудували. Зараз вже є на завершувальних етапах, а також особливості алюмінієвого каркасу. Зараз є якраз унікальний момент. Відбувається монтаж, завезений повністю весь матеріал. Буде дуже гарно, все красиво видно. Ви пам'ятаєте, ми вже неодноразово змонтовували такі каркаси. Ми вже декілька відеороликів відзнімали. Ось е, іще один і в майбутньому буде ще декілька, е, так як на даний момент вже є продано ще 5 е, такого роду каркасів, а безпосередньо алюмінієвих. Тому хочу зараз пройти зблизька, все вам показати, щоб ви подивилися, е, звернути деякі моменти, деякі нюанси і приймайте рішення. Також в відеоролику покажу пару моментів, на які ви задавали питання. Ви самі побачите, там буде дуже легко і все просто зрозуміти. Задавайте питання надалі, ми будемо максимум давати на них відповіді. Ну що, ходімо все зблизька, подивимося. Ще коротко хотів нагадати, що даний каркас алюмінієвий це є анодований алюміній, це є спеціальний е, сплав, покритий е, спеціальним покриттям. Ви без проблем можете е, знайти в гуглі інформацію по цьому покритті. Воно є хімводостійке і також предназначений дане, дане покриття предназначене для роботи на агресивних середовищах і на вулиці. Е, наразі на все добре, хай вам щастить. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія LuxWash.